Merhabalar. Ee, bugün size plexi magnetten kalp yapımını anlatacağım. Ee, şu şekilde plexilerim var benim. Şu yapılmış hali. 5 santim boyutunda. Şöyle 3 milim kalınlıkta. Kaliteli plexi kullanıyorum ben. İnce kullanmıyorum kesinlikle. Çünkü e, inceler hem kargoda kırılabiliyor. E, hem müşteri çok beğenmiyor basit bir şey olarak görüyor daha doğrusu. O yüzden ben hep e, plexilerimi 5-3 milim olarak kullanıyorum. Şimdi şunlar yapılmış halleri zaten. Şimdi paketleme de bu şekilde geliyor bana hazır bir şekilde. Gayet de güzel paketlenmiş. Kalp magnet yapımı için ihtiyacımız olanlar kağıt gül, Bunları zaten artık her yerden temin edebilirsiniz. Şöyle çubuk silikon ve bir adet de e, silikon tabancam var. Artık biz bir yıldır bu tabancayla çalıştığımız için bayağı eskidi. Şimdi bu şekilde de mıknatıslarım var. Şöyle plexin üzerinde bir jelatin var bu çizilmemesi için. Şöyle kenardan aynalar kirlenmesin diye şekilde küçük bir silikon damlatıyorum. Ardından kağıt gülümü yapıştırıyorum. Şu şekilde. Sonra arkasına şu yazıların üzerine silikon yapmayın ki mıknatıs gelmesin. Çünkü bu yazıların üzerine mıknatıs getirdiğiniz zaman da önden e, leke olarak dışarıya yansıyor. Şöyle şuraya sıkıyorum. Bir tane mıknatısını alıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Bakın. Şöyle. Jelatinimi çıkartıyorum. Bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar dilerim.